Myślę sobie, że dla mnie taki testament serca noszę od wielu lat w sobie. Zanim jeszcze dzieci przyszły na świat, to myślę sobie, że y, myślałam o tym, y, że fajnie byłoby znaleźć testament serca po moich rodzicach i nieraz szukałam czegoś, co, co by było przynajmniej na kształt testamentu, jakiejś kartki, papieru, czegoś, co, co mogłoby być jakimś przekazem od rodziców Szukałam, ale nie znalazłam. Natomiast dzisiaj myślę sobie, że to jest dla mnie tak ważne, żeby zostawić to dzieciom, zostawić y, bliskim, bo właściwie tylko to, co, to, co czym możemy tak pochwalić się, czym możemy się podzielić, to właśnie to, co zostawiamy, nasze doświadczenia, nasze wspomnienia, co warto w życiu, czego nie warto. Gdy zastanawiałem się, dla kogo mam pisać testament serca, to nie miałem wątpliwości od samego początku. Elena i Wiktor to, to oni są moim światem i, i dla nich chciałbym testament napisać. Testament serca, bo, bo mam tyle rzeczy im do opowiedzenia, a myślę, że oni jeszcze dzisiaj z perspektywy czasu mogą niewiele rzeczy zrozumieć i niewiele rzeczy ich <laughs> o moim życiu może interesować, ale chciałbym im moją prawdę o mnie, o mojej historii o naszej historii, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, <laughs> pocałowaliśmy, kiedy, kiedy zaczęliśmy być szczęśliwi, to, to też chyba dla nas bardzo ważne, że chcemy ten testament pisać wspólnie, wspólnymi siłami, spędzać na tym wspólny czas, wieczory i, i myślę, że, że chcielibyśmy taki prezent dla naszych dzieci, dla naszego świata poświęcić. ta rozmowa nasza w przestrzeni Testamentu Serca tak naprawdę dla mnie odkrywa nowe pokłady, jakbyśmy y, wspólnie odkrywali siebie nawzajem. I myślę sobie, że dla mnie Testament Serca jest czymś niesamowicie ważnym, szczególnie kiedy pojawiły się dzieci, żeby one mogły y, znaleźć coś, czego ja nie znalazłam. Testament serca. Prezent dla Ciebie i Twoich bliskich.